Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. День уныния смеюсь, день веселья верен станет. Сердце в будущем живет, настоящее мы, все мгновенно, все пройдет.